И каждый день, как последний день, И каждая ночь, как последняя радость, И каждый миг, как вселенная крик, И каждый не прочь уступить свою старость И каждый час, как в последний раз И каждый взгляд, как минутная слабость И каждый звук — как дыхание стук. И каждый так рад подарить, что осталось.